después de ver al niño. Llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Simeón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermosa, ¿no? Ese es el regalo que el Señor les, dio a ustedes en Chillán, la canción de Simeón. Así que cuando lean este texto, hagan lo suyo, ¿no?